れは夢それとも前世の記憶なんだこれ待てってことは俺死んだのか金塩化ナトリウム砂糖単体と化合物は出せるけど異世界人としても異常じゃないか俺召使いのシャルロットですいつものようにロッテとお呼びくださいエレン でしょあなたの家庭教師アルマくんあなたがどうしちゃったのままさかそれに毒を混ぜてないよ左手で物質創造右手で物質消去こんな大きすぎる力何の代償もなしに使ってられるのかこの病気もお薬ないって父上言ってたよ治すつもりがないのか誰も今もう 助からぬのか今お前が調合しようとしているものは何だ説明できぬのならそれは毒だ諦める運がなかった冗談じゃないちゃんと効く薬があればよかったんだならばお前も名が神明をとして薬を差し出せそれが薬師の責任と誇りというものだ傍観はやめだ 未熟者がざれ言を申すな悪死病を治せる者などこの世におらん薬は存在しますそしてそれはあなたも飲むべきものです俺はこの世界でもまた妹を失うのかお嬢様トルダメブランシ俺の夢いつかささやかな店を作ることどんな人にも 安くて安全な薬を提供できるそんな薬局